La compositora estadounidense Alex Shapiro, que sí es compositora, eligió este, para inspirarse para su, pieza para Rumor de Páramo, el cuento, bastante conocido cuento del llano en llamas Lubina, en que se habla del ruido el ruido ese que es el silencio. Es muy triste el cuento, pero la pieza es bellísima.